Жүр аламын, күл аламын сенсіз де Үмітіңді кете берші сен үзде Қиын емес маған, сен алмадың маған Сезімің бе жалған Жүр аламын, күл аламын сенсіз де Үмітіңді кете берші сен үзде Қиын емес маған, сен алмадың маған Сезімің бе жалған енді қалам болып сен үшін арман жаным өзің сұранған бұлай сенсің қалаған мен емеспін жылатқан барымды әнімді ұға алмадың жанымды мен емеспін құлаған солай өзің қалаған Жүр аламын күле аламын сенсіз де үмітіңді кете берші сен үзде қиын емес маған сен алмадың маған